girl from the eye of the Horus If you Alexander the Great, then I am the Porus Coming straight from the mud like I am a lotus So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोका देख तू कैसे मैं लड़ूं तुम लोगों से ऐसे ना डरूं तरू मैं जिससे मैं तरुण पानी पे चलूं मैं जिससे मैं वरुण चाहे मैं जीव या मरूं जो करना चाहूं मैं वही तो करूं आता है तू ना गरीब तू बेटी चीप जब ना कटे ना तेरी ये jeep Better believe you're gonna bleed. Pick up a seat, get in your team. I'm the king of kings. Brother in arms in a battle. You all gonna die if you act like a vandal. Bring the realm to reality from every angle. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. Huh. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना तू मेरी तरफ आना आ गया तो होगा फिर तनाजाना तो ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना राजा What do you see? I'm more than average man. I'm a maverick. I can grow flowers on a barren land. Break a mountain with my bare hands and step back and cause a literal avalanche. Should've been about us traveling. आज तो बुझाए मेरी जैसे मैं टरेंचुला ना है कोई तोड़ मेरा जब से पूर्वजों का ज्ञान मिला मेरे जैसा मिलेगा कोई ना तू और तू और चाहे जो भी था सती कबर मैंने खो दिया तुम लगाओ के बोलिया कम पड़े गोलियां चंद्रगुप्त मैं मौर्या ya killa tu loriya come to me and you just gonna die. That's really a given. I am invincible. invincible and you are invisible see that's really a difference get out of my way or leave the world the choice is yours I don't kill my enemies I play with them that's what the toys are for from Mumbai to the rest of the world I am the Raja भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना तू मेरी तरफ आना आ गया तो होगा फिर तनाजाना time slows down